a la tour. Cosa zara? A tour vous quando i vocali, i vunem i zoni, e o perdini uso in calcu si vous verso vous vini di parola e sindi vous in i o sindi bulish in u. Ecco, è finito. un'etimica capito? qui emudameta un suffisso, tout e s'ada trasforma in dibolisha in i. Aggiungiemi miawa in a zitelu. L'incalco si spiazza qui, non tau i di in, e zitelu diventa zitilin. Ecco a svocalatura. D'altri esempi di E che diventano I, per esempio pesca, piscata, petra, pitrata, quando uomo lancia una pietra, bim! Eh, hai avuto paura, eh? di no, fecato che diventa ficatello. E stessa fare con il paggio o u, occhio, ucciata, fuoco, fugono, porta, portone e viaggia di no per i vocali nasali, en, on, fronti, frontali. Ma attenti, non si passa mica in altro senso, quando u o i sono origini PDM Ware Cura. Hmm? L'incalco è nato a, ma a prima persona curgo u verma u. Attenti lui! Secondo le regioni, svugolatura c'è o un c'è mica. In un bastiaccio, zitelo da zitelina, mica zitilina. A vesta zitelina. Verso a cervioni o un si mica fogu da Vogone. Ma qua mossa di Parzoni eh, cambia tutto. E tanto in dizionari si può trovare i due vormi. crepa, crepa. E in prossima video si parlerà di parole mozzi, lisci e squilloli. Se la vi interessa e vi piace, spartete e che la campe sia nostra lingua.